xa, non Ржавчина. Э. И ну падай сандарку, шкарника с купетом отсеял. É. Vichester do Cavalí. E outro día atrás, dime. Me cago na cunha. Non, tivemos unha reunión e dixemos que cando os domingos... Pois, pois, o que ando usted facendo? Pois estuve en... Eu lino na, lino na, na Orden de Vedas, de que o día... Non, non leo nada porque eso... Eso, son, eso canllo elixe. O sea, nós, por exemplo, temos de sábado, é o mismo porque queremos, podíamos ir o jueves tamén. Pero días de caza menor é o peligro, porque ustedes están aí cazando cada un no seu puesto, ven un cazador e métese no medio e leva un tiro. Pero vamos a ver, vamos a ver, esas cousas non lle son así como se pensa. Non, eu digo que lín na orden de vedas. A orden de vedas podrá ser o que queira, nós temos nós temos unhas manchas para cazar norte do coello. Pero domingo, o día do coello, o mesmo día. O domingo, sí, señor, sí, señor. <laughs> E ademais, vamos a ver, nós non traemos unha lista Blacky ten usted. Si non tuvera... No, no, a mí non me ten que ah, enseñar nada, eh. Señor, enseñe que te está a gravar aí, como... No, a mí non me ten... Sabe cal é o problema? Tes algún problema en que grave? ¿Te Tes algún problema en que grave? Non, vamos, que queiras. Non, claro. A mí non me enseñes en internet, eh. Aquí se non imo... Aquí cando hai algún problema en internet, fálase. E se cúmplese a lei. Xa ten demasiado... Aquí cumples a lei para todo. A túa cara non pode salir en internet. Se un día sale, colles, mandas unha carta e eh, punta, quítase, un encerrado. Que estás aí? estás aí? O que? Isto claro que é, pero sin que está marcado o refugio de fauna que andaban os cas ali ahora, é un pouco. Ah, é, sí, eso, daqui, a, daqui a pouco vamos a ver como está. O que? Vamos a ver está a pouco como Que cousa? O que? Que cousa quere ver? Enseño eu, que quere ver? Os refugios de fauna? O dos refugios de fauna, é iso que quere ver? importa para nada. Es, na, pero eso está ali na, está no Tecor, eh? Eso non me, eso non me importa para nada. A Consellería de Medio Ambiente mandoulle un escrito dicindo que fincas non se pode cazar nelas que están. Está, está, está. Xa, xa, non digo que está, está no Tecor. Eso ainda non o ten a sociedade, así que non... Non o ten. Donde... Mandoulle a, mandoulle a Consellería no ano 2006. Sí, é. É, o ano pasado... No, no ano 2006 era o secretario. Sí. Pois mandoullo. Oi, lle, o ano pasado mandoulle outro dicíndolle o mismo, que mire que aquí hai 80 fincas que non se pode entrar nelas que son refugio de fauna. O ano pasado mandou a min unha copia. Os medio ambiente, sempre nada máis que non molesta os cazadores. é o que Non, eu, ela, ela molestou no alguén hoxe. Molestou no alguén. Home, no, o primeiro que non se pode meter no medio onde hai unha cacería de caza maior. Pero non me meto no medio, méteme na carretera. Lá usted caza na carretera. Un cento de cas. Usted caza na carretera. Cando me vexe na carretera denuncio. Eh? Cando me vexe na carretera denuncio. Pois a mí usted veme na carretera, non me ve no medio de cacería ninguna. Bueno. Ou non? Bueno, bueno. Na carretera, no camiño na miña finca, onde usted non pode estar. Bueno. Non, non. Si ou non? Si. Pois lá xa está. Ustedes anden na lei que eu conozo ben. <laughs> Lean de vez en cuando a lei de caza para saber o que di onde se pode cazar e onde non. Por desgracia, por desgracia, por suerte ou desgracia, ali na terceira mil veces máis que usted. Mm. Por suerte ou por desgracia, non sei. Pois pues estupendo. Usted cumpla co seu, eu cumplo co meu e xa está. Bien, pois pues entón non anda gravando os coches que traen un montón de... Non, eu podo gravar o que queira, o que non podo é poñelo a usted en ningún sitio, bueno. que se lle xa a cara. Ese coche é meu. Mm. Usted non me pode sacar o coche, unha foto ao coche, é o primeiro. Podo sacar o que queira aquí en un lugar público. Porque no pode utilizar para nada. Está usted moi equivocado, eh? Estou. Bueno. E a sacarme unha foto a min tampouco, porque eu, eu non teño por que autorizar a sacarme, usted non é fotógrafo. E aparte, o fotógrafo que o dito eu. Mire, eu se por acaso que sale nunha cousa, nun lugar público, se eu vou facer eso, alguna cousa con ese este bono quitar de aí, entende? Non se pode utilizar a imagen de nadie contra a súa voluntad. Eso eu sei perfectamente. Eu nunca uso imaxen de ninguén sin autorización. Eu tamén me dedico a sacar fotos, tamén trago móvil a saco, claro. saco de me sacar as que queira, o que pasa que non as pode utilizar para nada. Unha foto un paisaje o que me parezca, pero claro. un cazador nin un coche dun cazador, nin a eso, non, son cousas, se facer as cousas privadas de cada cual. Xa sei, pero o que non se pode utilizar para nada, pero fa unha foto nunha carretera, nun sitio, sale o seu coche, pues terelle que tapar a matrícula ou que sea. Parece como para o lava e está sacando o botón. Claro. Señor, que usted non o viu. Ande, a todas que están na carretera... Estaba moi cerca, eh? A todas da carretera fago, e pois mando yo a consellería. Sí. Cando vexe algún con escopeta na carretera nun refugio, fago unha foto e mando a consellería. Fai <laughs> un caso de carallo. Eh. <laughs> bueno, bueno. bueno. Eu cumplo un calei. Ahora usted se anda dicindo aos demais que cumplan. E eh, usted está se rindo. Nosotros cotizamos para que, sí. para que esto funcione. Pero para que funcione o qué? Usted anda facendo revés. Pero usted está reclamando que isto que non sei que, que non lle fagan foto, que non sei canto, no. e dalle risa porque na consellería cando vai unha denuncia porque usted está cazando ilegal, Ilegal. Que non lle fan nada. usted Non lle fan nada porque lle chupan os cartos, é por eso que non lle fan nada. Cando me viu usted a min ilegal? Ah, dixe usted que non me fan caso na consellería. Dígolle que cando me viu ilegal, eu teño dous. Eu non dixen que eu vira nunca. Digo, claro, cando me viu usted. Eu non dixen que eu vira nunca. Acaba de dicirlo, non acaba. No, eu acabo de dicir. dicir, acabo de dicir. Eu cando ilegal, a ver quen é usted para me acusar a min de cando eu ilegal. Bueno, me bueno, non se puño aí, todo contar que non dixe nada de eso. Non lle enseñaron usted ningún documento porque non lle pedindo documento ninguno. Porque para min é un Estoulle dicindo... Estoulle dicindo que eu cando vexo alguén na carretera fago unha foto e mando á consellería. E usted dalle risa. Non me fan caso, o sea, que usted parecelle moi ben que unha persona este na carretera cazando, que se mande á consellería a foto e que non fagan caso. Parecelle cojonudo, non? Pois o día que saque unha foto súa, unha película, a poñen nun sitio e non lle fagan caso, a min vai me dar unha risa tamén que nin o demo. Entendeu? A lei ten que ser igual para todos, hai na que cumplir. Se sacou tantas, eu se vin tantos coches en internet, tanta cousa que non o pode facer. Ya, que penso seguir sacando. Ah, pode, non pode, pode, pode. Nada, que teña bo día, eh? Non se preocupe que... Tarde, coño, así, non?